Bună ziua! În acest video avem un uh, ATV cu motor Janse de 250. Uh, după cum ați putut vedea într-un uh, video anterior, acesta are o... sau de un zgomot, o bătaie în motor. Prima oară mi s-a părut că sunt culbutorii cam, uh, cam acela era sunetul. După ce am reglat, am văzut că uh, bătea încă persistă. Acum uh, urmează să desfacem, să vedem exact ce anume bate. Primul lucru ce l-am putut vedea este axul cu came. Ok, deci pe axul cu came este o uzură foarte pronunțată. Da? Deci, uitați, se vede uh, o uzură foarte pronunțată. Uh, acesta este primul lucru ce l-am observat. Uh, urmează să desfacem, să vedem uh, ce mai găsim și în neregulă. Iarăși o altă problemă, presiune în, uh, în carter. Lucru ce este posibil uh, să fie ori din cauza segmenților, ori din cauza uh, simeringurilor de la supape, uh, ori poate să fie pistonul fisurat, uh, cauze sunt uh, multiple. Oricum nu putem să ne dăm seama până nu desfacem. Uh, clar ATV-ul trebuie și segmentat, deci o să desfacem uh, motorul să vedem ce este înăuntru. Ok, începem să desfacem de sus. Începem prin a desface acest suport. Trebuie să îndepărtăm uh, aproape tot ca să putem să desfacem chiuloasa, mai exact să dăm motorul într-o parte ca să putem să scoatem chiuloasa. Observați că nu ne permite în sus uh, să o scoatem. Trebuie să desfacem și admisia. Ok, mai departe vom desface admisia cu tot cu carburator țineți de carburator pentru că doar asta îl mai ține, doar șurubul acesta și să nu rupeți ceva, să nu lăsați greutatea lui să atârne. Ok, am desfăcut admisia. Acesta este galeria cu uh, carburatorul. Desfacem uh, cablul de accelerație. Ok, dăm la o parte carburatorul. Ok, desfacem și suportul acesta de motor. Uh, trebuie să desfacem eșapamentul uh, suporții de motor. Ok, scoatem suportul acesta. Ok, mai departe desfacem eșapamentul. Ok, mai departe desfacem evacuarea. ok. Atenție, aici avem o garnitură. Așa. Apoi vom desface suporții. Avem un suport aici în față sub electromotor și doi suporți în spate. Ok. Mai departe desfacem suportul acesta de sub electromotor. O să trebuiască să ținem contra pe partea cealaltă. Mai întâi slăbim. desfăcut acest suport. Deci am desfăcut piulița. Ok, mai avem unul aici în spate. Ok, mai departe desfacem suportul acesta. Și mai avem unul chiar sub acesta, chiar de, de sub, sub motor. Ok, mai avem unul chiar aici de desubt. uitat să verificați să nu se învârtă în gol. În cazul în care se învârte în gol, puneți o cheie pe partea cealaltă să vă țină contra. Ok, mai departe vom scoate uh, șurubul de la suportul de jos și de la cel din față. Ok, desfacem cablul de la electromotor. Vom desface toate firele ce țin de instalație, instalație electrică, ca să putem să scoatem uh, motorul. Ok, desfacem și firele. Avem aici niște improvizații, o să ne ocupăm și de partea electrică. Momentan desfacem să rămână decât uh, magnetoul pe uh, motor. Restul le desfacem să avem și niște fire foarte, foarte subțiri care oricând pot lua foc. Nu, aici avem două fire, după cum vedeți, nu sunt izolate. Am spus, trebuie să luăm și partea electrică la mână, avem un CDI improvizat. Da? Nu avem treabă cu ele momentan. Facem motorul și apoi o să uh, ne ocupăm și de partea electrică. Ok, mai departe desfacem electromotorul ca să ne permite să umblăm la motor, să înclinăm motorul. Acesta este prins aici de motor și apoi cu cele două șuruburi. Desfacem acest suport. și acum șuruburile acestea de prindere. Ok. Și acum electromotorul iese în partea aceasta, ușor. Acesta este electromotorul. Și acum vedeți, am eliberat locul și putem să ne mișcăm cu motorul mai într-o parte. Ok, deci motorul iese de aici, ușor așa. Acesta este cardanul, da? Vine aici, care intră pe, bas pe basculă mai departe. Deci acesta rămâne aici și motorul iese așa, în felul acesta. Acum îl vom pune pe banc și vom, ne vom apuca de el.